Izvolite. Naravno. Pa nemam, nemam potrebe da ugasim, ja sam novinar, radim svoj posao. Pa Samo sekund. Evo, izvolite. Imaš li ono novinarsku legitimaciju? E, da, kod urednika mi je, nije kod mene. Hoćemo da odemo do urednika. Šta je to, pa, Srbin Info? Srbi Info. Srbi Info. Da. Jel ti ovo sve vreme snimaš, tako? Pa, kao što vidite. Dobro. Da. Daj mi... Uh, daj mi samo svetlo. Dakle, policija me je legitimisala. Ne znam iz kog razloga. Ali dobro. Čekamo da vidimo šta će se desiti urednik je gore, jel tako? Tako je. Znači, hvala puno. Eto, to je to. Želeli su da ugasim uživo prenos. Ne znam iz kog razloga, to morate njih pitati. A mi ćemo ovdje biti. Sada čekam iskreno, ja njega nikada nisam vidio uživo ovo bi mi bila lepa prilika da ga upoznam. Voleo bi iskreno, što da ne. Da ga upoznam. Da ga pozdravim. Policija i dalje ima inspektora u civilu. Evo ga, izlazi. Molim vas, ako pišite Zlatanović na uživu prenos, da izlazi. Čini mi se, čula, se, čula se kapija. To je najbliže što mogu da pređem, ne želim baš. Ide kroz Pacovski kanal, pa dobro, ne moramo baš <laughs> tajko, to je ipak naš dragi predsjednik. U suštini, e, ne želim da prilazim baš bliže. Ne samo bliže, možete se udaljiti kada krenu. po zakonu nema snimanja, znači kada peće automobil sa štićenom ličnošću. Dobro. Molim vas da Mogu da dobijem vaše ime? Milic Zoran, evo slobodno. Hvala puno. Znači, tako nam je naravno. Evo, mogu da... Ja vam prenosim. Ne, ne, ne, nego ne možete snimati uopšte kad o tome... Pa ne znam što, na javnoj površini ne mogu da snimam. Znači, Ovo jeste, kako ovo nije javna površina? Bezbjednost je u pitanju, ako shvatate, nema što da Pa ja samo ako ugrožavam bezbjednost... samo se daljite od objekta trenutno, pa se vratite posle... Evo, evo odavde. On je javna ličnost, a ja sam na, javnom, na javnom objektu. Pa zašto ne bi smeo? Po kom članu zakona? Evo, recite mi samo koji član zakona? Zakon o bezbednosti A koji član? Evo, ne žele. Evo ga izlazi naš predsjednik. Odnosno izlazi ljudi, uskoro će predsjednik da izađe. Dobro, ja čekam. Ja kao novinar imam pravo da mu postavim pitanje, da li će on odgovoriti ili ne. Da se očekuje tamo gdje se štiti lično, Zakažite fino razgovor koji svaki drugi novinar postavite na pitanje. A dobro, mi zakazujemo, ali do sada nismo dobijali odgovore. To već ne mogu vam pomoći, ali ide se regularni postoje procedura, znači sad... A naravno, i ja u svom poslu kada tako ne mogu da dobijem odgovor, tražim način. To je ipak službe moje. Mhm. Evo ovdje neko gospoda iza mene. Nije, pozno. Mhm. Dobro. <laughs> Zima. Evo ga još jedan policijski službenik dolazi. dobar dan. Gospodine. Izvolite. Ovako ću vas zamoliti. Ovo, je objekat, koji se bezbedno sliče. U redu. Trenutno imamo akcije. Dobro. Vi niste ne možete snimati, da znate. zbog čega? Zato što je objekat koji se bezbedno štiti. Ali ovo je javna, površina. Razumijete, lice koje se bezbednostno štiti, znači upozoravam vas da prestanete snimati. Evo, odvodi me policajac upravo. Evo, Nema, poga, idem ja po kostu, ajde idem tamo, ne mogu ti sad ništa. Ništa ljudi znači nije smeo, prozivao me, govorio za mene svakakve stvari da, sam do, da dobijem pare iz inosanca, tužit ću ga, ali stvarno ću ga tužiti. I da dokaže gde sam, koje sam te pare dobio i sve ostalo. Lažovčina jedna, ali nema veze. Idemo dalje. Uh, uh, je malog sad. Evo deki, prelazim ulicu kod muzeja. Da. Ajde, a ovo muzeja, mislim, prelazim ulicu za Vlajčevu uskoro. Tu sam. Ne, ne, ne, ne, nego ova Vlajčeva. Ovdje ovaj Jugoslavija ovo što je. Na uglu Vlajčeve i Trgane, Vlajkovićevi i Trgane. A da, da. Da, a prati je imam na live i ovo sve ostalo. Evo. ne. Baš mi briga, ne mogu. Nema, evo i meni su, bez, nemojte, što? Ajde, pa, ajde, nemojte. Ne može, ne može će Ne može, ne može... Ljudi! Protiv ne može. Ljudi!

Otimaju me policija, ne otima! Ako se policija pusti čovjeka, šta? Šta je čovjek uradio? Čekaj, šta je čovjek uradio? Je li ukrao nešto sve? Ne razumijem, zašto bijete? Skloni se bre! Šta skloni se bre? Zašto bijete? Odli što Zašto bijete čovjeka? ne pomozite. Ne razumijem što bijete čovjeka. Ajde bre to. Ostavite čovjeka bre vidim Otimaju me! Otimaju me! Policija me otima! Musite imati naši me otimaju! Musite imati naši me otimaju! Musite imati naši me otimaju i pljačkaju! Musite imati naši me otimaju i pljačkaju! Musite imati naši me otimaju i pljačkaju! Putićevi naši me otimaju i pljačkaju. i otimaju obavesti narod. Ovo su naši Vučićevi koji me otimaju i pljačkaju. Otimaju me i pljačkaju. Nije nikog, nije nikog protiv zakonikom. Ne, ne, ne mora. Dragi gledoci, htio bih da vam se zahvalim određujte. I na kraju, uplate možete izvršiti preko naših poslovnih dinarskih i deviznih računa, čiji brojeve možete naći u opisu ispod svakog video linka na spomenutim YouTube kanalima. A ako hoćete da postanete naš partner, možete nas kontaktirati putem maila kontaktmanki.srbin.info. Hvala vam na podršci što nas pratite i podržavate, jer bez vaše pomoći ne bi ni postojao Srbin Info. Za narod, za Srbiju, ove godine u Prizorinu pozdrav.